cheiro tá malada Ela lá tem na praia, ela joga Um pouco de coisa, de foda Eu já que se droga Tá o tá malada Ela lá tem na praia, ela joga Um pouco de coisa, de foda De foda não, não Autodidata é meu fogo Sempre aprendi a fazer tudo No meu lado tá um nego blue Ele é o cão Pega a pica, aquece minha cama